baho. Ano? Hello mga Ba yung Bayang gabi yung gabi sa inyo. Tanan! <laughs> So, buong gabi. Eh, Panta naman si Kores-Kores Vlog. Hindi na sa kabat siya. Kaya kapag kapoy, bida siya sa kumpray. Ako bida sa kaya. Basta mahapon. So po, tripanto siya sa pante. Butangan ta patis. Then, mahigda ako sa inyo diya kag i ito sinot sa iyang apod niya. <laughs> Mandakaos clip! Kay watchin like uh, kamutang rekasang! Ang buspansot! Ikaw, hindi rin makatukato na ako sa kaangos. Isa, ito ka konsut tapi Ih. Hmm. Sponsor? Condition! Ito ang condition! Sige lang Chara! Ubad na. Nag-isok-sok pa na ang... Ah yawa oy, patis oy. Kasi magkagkakatan. Thank <laughs> you. Pangis. Thank you. Thank you. Nilipod ka ba niya? <laughs> Hulaan mo! Ano? The patis. Gagawa. Da! <laughs>